齐齐来玩游戏，你我笑嘻嘻。齐齐来玩游戏，每天都开心嘻嘻。来踢踢踢踢脚，再握握握握手。齐扭扭扭扭扭扭扭，向前转，向后转。齐齐来玩游戏，你我笑嘻嘻。齐齐来玩游戏，每天都开心嘻嘻。 跳跳跳跳跳，再弯弯弯弯腰，才铃铃铃铃铃铃零，还缠住向后住，齐齐来玩游戏，你我笑嘻嘻，齐齐来玩游戏，每天都开心脾气。来拍拍拍拍你，再松松松松肩，才拜拜拜。 我笑嘻嘻，齐齐来玩游戏，每天都开心嘻嘻。来踢踢踢踢脚，再握握握握手，齐扭扭扭扭扭扭扭，前转后转，齐齐来玩游戏。你我笑嘻嘻，齐齐来玩游戏，每天都开心嘻嘻。来跳跳跳跳跳。 来玩游戏，每天都开心嘿嘿。来拍拍拍拍你，再松松松松机，齐摆摆摆摆摆摆摆，向前转向后转，齐齐来玩游戏，你我笑嘻嘻，齐齐来玩游戏，每天都开心嘿嘿。